Продолжим тему консервации. Если вспомнить старые добрые времена, то можно заметить, что любой продукт, который ранее консервировался, была версия как в собственном соку, и обязательно была версия в какой-либо томатном соусе заливки. Такой-то участи не обижали и свиные хвосты. Вот вариант в собственном соку Этот вариант в томатном соусе заливки. Все делалось в автоклаве. Вкус заливки очень хорош. Хвосты съедобны, даже сама кость мягкая. Как делается, смотрим. 음. Yeah. Bye.